Hoy les voy a enseñar cómo se hace un frío frío en Nueva York. Yo salí al patio, escogí ese pedazo de nieve se pone en el vaso Lo llena hasta donde quiera. Se elige un sabor de su preferencia. Y ahora se llena el vaso. Así hacemos los frío frío en Nueva York.